Hola mi amigo y mi amiga de YouTube, soy Orlando Maldonado y esto es Aprende Piano de Oído. Bien, vamos a rapidito hablar del tema del día de hoy. Tenemos el tema de cómo tocar canciones con tres acordes. Eh, esos tres acordes que vamos a utilizar son la tónica, el dominante y el subdominante. Y te aplica tanto para canciones mayores como para canciones menores. Ahora bien, hay que hacer una diferencia. Las canciones mayores se le dice que son mayores porque tienen todos esos acordes, esas funciones armónicas eh, de acuerdo a la familia de acordes mayores, son acordes mayores. Por ejemplo, la tónica es mayor, el cuarto es mayor, el cuarto grado es mayor, el quinto grado también es mayor. Y si vemos el campo armónico, la familia de acordes menores, sabemos que el primer grado es menor, el cuarto es menor y el quinto es menor. Ahora bien, normalmente para tocar, eh, cuando se tocan en canciones menores, se toca eh, incluyendo en, la, el quinto grado un acorde dominante, es decir, un acorde mayor con séptima dominante. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, si estamos en do menor, no tiene esa fuerza que tiene, por ejemplo, el sol mayor. Mayor ahí. Y aquí menor. Entonces, eh, y eso sucede porque en las escalas menores, en, en el campo armónico menor hay tres escalas menores. Está la menor armónica, la menor melódica y menor natural. Entonces, nosotros vamos a utilizar acordes mayores para el quinto grado en los menores. Por ejemplo, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación se siente la bendición. A esa canción se le pueden poner muchos más acordes, pero para una persona que está empezando, que quiere, que quiere comenzar a, o que debe comenzar a escuchar la diferencia entre una cadencia de dominante y una cadencia de subdominante, pues le conviene aprender canciones de tres acordes primero. En lo adelante te voy a demostrar, y vamos a grabar varios videos de este tema, que Cualquier canción, casi cualquier canción, mayor o menor, se puede tocar con solo tres acordes. ¿Y por qué? ¿En qué se basa esto? Mira, se basa en lo siguiente. Las canciones mayores y menores tienen acordes, o las funciones armónicas mayores y menores tienen acordes sustitutos. Y esos acordes sustitutos normalmente son acordes menores que forman parte de, los acordes que se forman en la escala mayor o menor o en el campo armónico mayor o menor. Entonces, esos acordes hacen función de dominante, función de subdominante, función de tónica y función de, de bueno ya, dominante, subdominante y tónica. Entonces, si yo por ejemplo hago esto, miren. Yo hice tres cambios ahí, o dos cambios aparte de la tónica. Y esos acordes a los que yo fui, a mi menor y la menor, son acordes sustitutos de la tónica. Pero luego, si yo hago esto, puedo también hacer esto. Y suena bien porque el acorde número 2, el segundo grado, sustituye el grado subdominante, o sea, el cuarto grado. Y el quinto grado es sustituido por ese, ese acorde disminuido. Sí, disminuido. Si le ponemos la, séptima, se convierte en un acorde eh, disminuido con séptima o semi disminuido como también se le llama. Entonces, ¿qué es lo que te voy a demostrar? Te voy a demostrar, ya te dije, que casi cualquier canción se toca con tres acordes. Pero ahora en este video solamente vamos a ver cuál es la disposición que la disposición de los acordes que te ayuda con mayor facilidad a, a diferenciar esos cambios que se dan de tónica a subdominante, de tónica a dominante o de tónica a subdominante, dominante y luego tónica otra vez. Por ejemplo, yo siempre cuando estaba aprendiendo hacía esto en Do mayor si voy a la cuarta, lo hacía con esta inversión. Y si iba a la quinta, lo hacía con esta inversión. ¿Ok? Para mí, para mí, es como la forma más fácil que, bueno, que yo me he encontrado. Ir de la tónica a la cuarta en, en inversión, en su segunda inversión, que tiene la nota común de la tónica. Y luego la quinta tiene esta nota común de la tónica. Yo la dejo en la nota común y voy entonces aquí abajo. ¿Ok? Por ejemplo, siempre pongo eh, de ejemplo este corito que se, que se titula Lucho Jacob, sostuvo Jacob que es así. Sostuvo Jacó al ángel de Jehová, sostuvo Jacob al ángel de Jehová y luchando le decía, si no me bendice no te va. Fíjate, ahí solamente estamos viendo una cadencia de dominante. Perfecto. Una cadencia de dominante y ya lo vimos en el video de cómo tocar canciones con dos acordes. Se dice una frase. Sostuvo Jacob. Ajá, ¿quién sostuvo Jacob? Al ángel de Jehová. Y ahí termina la frase. Y vuelve a la primera, al primer grado. Pero luego si yo a, esa, esa canción, a esa, a esa frase, le pongo una tercera frase, pues me genera otra cadencia. Y vamos a hacerlo con un, coro que se toca con la misma posición, o sea, con la misma, incluso el mismo tiempo y todo, pero se le agrega la cuarta. Por ejemplo, tengan en cuenta que vamos a usar estas inversiones. Pero eso es hasta que tú te aprendas, hasta que tú puedas escucharlo en cualquier inversión. Pero sí te aseguro que esta inversión Incluso sin inversiones puede ser así, pero tiene que dar un salto. Es más fácil que use la nota común, pases a la cuarta, pases a la quinta. Vamos con el ejemplo, con el coro, que es casi idéntico. Este es un rayo de luz. Fíjense que se parece mucho. Un rayo de luz del cielo bajó digo una frase, un rayo de luz. ¿Qué pasó con ese rayo de luz? Siempre te haces una pregunta. ¿A ah, que del cielo bajó. Y ahí vuelves al, principio. Pero luego hay otra cosa. Dice, en vista de Pablo. Fíjate que ahí no me luce ir a la quinta. En vista de Pablo no suena. En vista de Pablo, fíjate. En vista de Pablo, en vista de Pablo. Tarararara. La misma entonación te va diciendo, es como que hace esto. Tienes que sentirlo. Tienes que sentirlo. Ahora bien, para esto es muy importante estar en la tonalidad. Es muy importante estar en la tonalidad. Y les voy a hacer una anécdota que me sucedió cuando yo estaba aprendiendo. Cuando yo estaba aprendiendo, bueno, a tocar canciones de tres acordes, ya me la estaba luciendo, porque ahora está aprendiendo. El que se sabe tres acordes cree que ya sabe tocar, pero está aprendiendo. Y aún estamos aprendiendo. Yo estaba tocando esta canción menor. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová le guió por el desierto, y Jehová estaba con ellos y Jehová estaba con ellos, de día columna de nube, de noche columna de fuego. Fíjate, de día columna de nube, repito lo mismo y es como que me siento que me voy hacia, hacia la parte izquierda de la octava. De día columna de fuego, de día la nube, de noche el fuego. Fíjate que las frases, como que la cadencia, el sonido, la entonación, hacen que, que tú vayas a la izquierda, o sea que vayas al quinto grado eh, porque lo estamos haciendo en la izquierda, y luego que vaya a primer grado. Eh, pero cuando dice, y Jehová estaba con ellos, fíjate que es otra frase. Y esa otra frase no me suena si yo me voy a la quinta. Y Jehová, no suena. Suena aquí, y Jehová, aquí. Y Jehová estaba con ellos, de día columna de nube, de noche columna de fuego, de día la nube Jehová iba con ellos. ¿Y qué me pasó a mí? Yo estaba tocando esa canción a una persona y yo ya podía eh, llevar el tiempo, ya sabía cuando una canción era menor y era mayor. Pero cuando la persona, una persona comenzó a tocar y yo intenté acompañarla, yo creía que me la estaba botando. un compañero que estaba aprendiendo conmigo eh, me llamó, él tenía más oído que yo, sabía más que yo y me dijo, tú estás tocando bien el tiempo, estás eh, haciendo, tocando bien el ritmo, en eh, los cambios de los acordes van a tiempo, como te dije, pero hay un detalle. Tú no estás tocando en el tono que ella está cantando. Y entonces ahí todo se cae. Tú puedes estar tocando en llevar tu ritmo, llevar el compás, llevar todo muy bien, pero si no está en el tono se oye muy feo. Por tanto, un apunte muy importante para cualquier persona que quiera aprender a tocar piano de oído. Tiene que entrenar, entrenar su oído. Y para eso tenemos muchos videos en el, eh, una dedicación de videos hemos hecho en el canal para que usted aprenda a escucharse usted mismo. Como músicos tenemos que aprender a escucharnos nosotros mismos antes de, poder eh, tocar a otra persona. Que yo he visto en muchas personas que están aprendiendo ahora? He visto que muchas personas entran a internet, buscan una página de esas donde se, encuentran los cifrados de todas las canciones, tienen su compás, llevan el tiempo y todo, pero muchas veces quien la canta no entra en, el, en la tonalidad. Y como la persona que le está tocando está mirando un cifrado, no puede transportarla. Por tanto, eh, aunque él esté tocando bien, si la persona no está en la tonalidad, está mal. Entonces, es muy importante que para que nos adentremos más al tema de tocar con dos y tres acordes y luego con todos los que podamos tener, es importante que usted pueda entrar en una tonalidad, en cualquiera. Voy a intentar entrar en otra tonalidad, menor. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová le guió por el desierto y Jehová estaba con ellos, y Jehová estaba con ellos, de día columna de nube, de noche columna de fuego. Bien, entonces tú tienes que buscar la tonalidad que se acomoda más a tu voz, que te permite cantar más, digamos, eh, eh, eh, de la manera que tú hablas, o sea, que tú estés hablando y como estás hablando, que estés cantando a sí mismo para que no hagas tanto esfuerzo. Este es solo el primer video y es el video introductorio a una serie de videos en donde estaremos analizando eh, y tocando varias canciones de tres acordes y canciones que no son de tres acordes pero que se pueden tocar con tres acordes. Te voy a dar un avance. Por ejemplo, si el enemigo viene como río, como río viene el enemigo, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera. Pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera. Levantará bandera. Y esa canción, ese corito, se toca con más de tres acordes, pero yo lo toco solamente con tres acordes. Sí, entonces, muy atento, muy atento, que en los próximos videos estaremos explicando, dando más ideas, más consejos de cómo tú puedes intuir cuando la cadencia es de dominante, cuando la cadencia es de subdominante. Y un punto, un apunte muy importante. No quiero que los que son expertos en música digan que quiero resumir la música y toda la música a tres acordes. No, no quiero resumir la música a tres acordes. Simplemente lo que quiero es hacer que una persona que está aprendiendo, que empiece por lo más básico y que luego vaya poniéndole más armonía a su música, más acordes y se escuche mejor. Iniciamos por la base y luego entonces eh, vamos escalando eh, peldaños y logramos estar mejor. Y ahora que digo, vamos escalando peldaños, eso es una canción también que se toca así. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Se toca con más de tres acordes, pero yo la estoy tocando con tres acordes. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Fíjate que si repito la misma frase, entonces estoy primera quinta. Vamos escalando peldaños. No he cambiado todavía. Ahora sí, vamos llevando la cruz. ¿Qué vamos haciendo? Llevando la cruz. Ese es el otro cambio. Digamos el camino angosto. Termino mi frase ahí. Con Cristo es mucho mejor. Y ahora a la cuarta. Y ahí viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. La tocamos con tres acordes y lleva muchos más acordes. Pero ya no voy a seguir porque entonces no tendré para otro video. Así que eh, si te ha gustado el video, si te ayudan los videos del canal, espero que lo compartas, que le des like. Y si no te has suscrito, que te suscribas. Me he fijado en las estadísticas del canal que eh, el canal tiene muchas personas que ven los videos, pero pocos están suscritos. Si te suscribes, puedes tener el aviso de, de YouTube de nuevos videos de mi canal y eso te va a ayudar a mantenerte activo y viendo siempre el nuevo contenido que tengo. Así que muchas gracias por tu atención. Te deseo lo mejor, un buen aprendizaje y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.